ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ እና ጣዕሙ ራሱ ልዩ የሆነ የጣሊያን ቺዝ ፒዛ አሰራር ይዤላችሁ ያለው አብራችን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ ሁለት ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ደረቅ ነጭ ሽንኩርትና ፐርስሊ አብሮ የተቀላቀለ አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ሶስት አራተኛ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አስገብቼ መጀመሪያ በሹካ ያቀላቀልኩ አቦካዋለሁ። ከዛ በእጄ እሽት አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን አኩቼ ጨርሻለሁ። ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። ከጎኑ የፒዛ ሶስ እና ቺዝ አዘጋጅቻለሁ። ቺዙን እናንተ የመረጣችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ የሞዘረላ ቺዝን የተጠቀምኩት። የፒዛ ሶሱን አሰራር የ description box ኡ ላይ link ኡን አስቀምጣለሁ። የ comment መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። የምጋግርበትን የፒዛ ትሪ ዘይት ስፕሬ ነፍቼበት አዘጋጅቸዋለሁ። ሊጡን አድርጌ ጠፍጥፍ ያዘጋጀዋለሁ። የፒዛ ሶሱን ሙሉ ለሙሉ የፒዛው ሊጥ ላይ አደርገዋለሁ። ከላይ ያዘጋጀሁትን ሞዘረላ ቺዝ አደርጋለሁ ቺዙ ላይ basil ወይም የበሶ ብላ ቅጠል አድርጌበታለሁ። የፒዛውን ጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። ኦቨኔን 400 ፋራናይት አድርጌ ለ15 ደቂቃ ሞቀዋለሁ። የፒዛውን ሊጥ አስገባና ኦቨኔን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ25 ደቂቃ አብስዬ እመለሳለሁ። ፒዛውን ከ25 ደቂቃ በኋላ አብስዬ አውጥቼዋለሁ። ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጠዋለሁ። የፒዛው ሽታ ልዩ ነው የሆነው። የነጭ ሽንኩርቱ የፐርስሊው እና የቤዝሉ ሽታ ልዩ ነው ያደረገው። የፒዛው ሽታ በጣም ቆንጆ እና ልዩ ነው የሆነው የነጭ ሽንኩርቱ የ parsley ው እና የ basil ኡ ሽታው በአንድ ላይ ተቀላቅሎ ልዩ ነው ያደረገው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ልጆችን በጣም ነው የሚወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።